Салам достор, бұл үміт телестудиясының кезектегі шығарылышы. Біздің бұл шығарылышыбызды Ош ТВ жана ТНЖ телеканалдарынан көрө аласыздар. Ош мұның расмий сайтынан, соц тармақтағы Facebook, Instagram, YouTube каналдарынан көрө аласыздар. Жарым сат бойы сіздермен мен Байстан жана Айпер болмақшы. Бізден алысталаңыздар. Қызықтың бар алды да әйпелім не қылып жатасың тикток көріп отырмын бізде эле калдык окшойт тиктокто атпаган жүрбөз биз да тикток тартып келебиз жок тиктокто аткандан көрүчү ош мунун нур гезитин окуган жакшыраак нур гезитинин мурунку санын окугам мага да аябай жаккан кызыктуу маалыматтар көп экен ооба бирок бул жаңы чыгарылыш анан эң кызыктуу маалыматты бул жерде ош мунун мыкты студенти айдана аманалиева чыгарыптыр Окусам. айдана эжебиз бир гана окуу менен чектелбесе жумушун дагы бирге алып барат ооба аны көбү деле тааныса керек жана ошондой эле көрүүчүлөргө дагы кызык болуп калды окшойт кененирээк бул студентибиз жөнүндө студ лайф берүүсүнө көрүңүздөр чогуу көрөлү баарыңыздарга салам бул студ лайф көрсөтүүсү сиздер менен мен мэрим айтмаматова бүгүнкү биздин каарманда өзгөчө болмокчу аракетчил жумуш менен окууну бир калыпта алып кеткен айдана аманалиеванын бир күндүк жашоосуна күбө болобуз ал үчүн биз анын иштеген жерине келгенбиз саламатсызбы жумушуңуз кандай алгач эле суроом өзүңүз тууралуу айта кетсеңиз жумуштар абдан жакшы өзүм жөнүндө тааныштырып кете турган болсом мен аманалиева айдана өзгөн районуна караштуу зергер айыл өкмөтүнүн биринчи май айылынан болом азыркы учурда эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинин төртүнчү курсунун студентимин ошону менен биргеликте ошмунун студенттик нур гезитинин редактору болуп эмгектенем жумушум тууралуу айта турган болсом бул жака э, биринчи курсумда волонтер катары келдим үч жыл волонтер катары эмгектендим десем болот буга чейин э, үчүнчү курсумда өзүм окуган факультетте лаборанттык кызматты аркаладым э, бул жака быйыл келип редакторлук кызматта эмгектенип жаткан учурум өтө жакшы жумушуңуздан тышкары окууңуз тууралуу да айта кетсеңиз жумуштан тышкары э, окууларым абдан жакшы бул жумушта аябай эргүү менен иштейсиң себеби э, бул жер баардык нерсеге мүмкүнчүлүктөрдүн эшиги деп айта алат элем ушул мезгилге чейин кандай жетишкендиктерге жетишкен болсом баардыгы ушул газетанын аркасы менен бул газетага газетага келгенимден баштап эки адам мага эң чоң жардамын берген булар Э, мен биринчи курсумда келгенде бул жерде редактор болуп иштеген мелис маматжанов жана азыркы учурдагы менин агайым мени сыймыктанып айта турган агайым дүйшөнбек бектемир уулу чынында эки үч нерсени алып кетүү өтө кыйын да э, жумуштагы ийгиликтериңиз тууралуу жана окуудагы ийгиликтериңиз тууралуу айта кетсеңиз менин э, биринчи жумуштагы ийгиликтерим жөнүндө айта турган болсом ушул газетада жүрүп волонтер катары иштеп жүргөн мезгилимде алтын калем эки миң он тогуз сыйлыгын алганмын эң мыкты макала жазуу боюнча а бирок менин эң чоң сыймыгым бул жерде иштегендигимдин өзү деп айта алам себеби э, студент болуп туруп мен ушул өзүм окуп аткан жерде иштегенимди аябай сыймыктануу мен айтам жада калса ушул өзүмдүн окуган факультетимде иштесем деген дагы кыялдар болгон ошол нерселерге дагы жетише алдым окууда негизи көп эле ийгиликтерге жетиштим деп ойлойм биринчи бул ошол филфакка тапшырам деп тапшыра албай калып өкүнүп жүргөн күндөрүм болгон бирок убакыт өтүшү менен ойлонуп карасам бир тарабынан гезитте журналистиканы алып кетип жаткан болсом бир тарабынан экономист катары өзүм окуп аткан факультетке даярдалып чыгып атам окутуучулар менен жакшы тил табышып алардын колдоосуна ээ болуп анан өзүлөрү мындай э, лаборант катары жумушка чакыргандыгы менин эң чоң ийгилигим деп ойлойм биринчи башта болгон сабакка мындай экономикага кызыкпай ошондой учурлар болгон бирок убакыттын өтүшү менен э, кызыгып сабакка э, жумушту дагы окууну дагы бирдей алып кеткенге аракет кылып тырышып ушинтип окуп келе жаткан учурум жогоруда төртүнчү курсмун деп айтып кеттиңиз бул убакытка чейин эмнеге жетпей калдым деп ойлойсуз менимче мен окуучулук мезгилде же бир ошол жогорку окуу жайга тапшырганы келгенде койгон кыялдарым максаттарым баардыгына жетиштим деп ойлойм бирок ошол эле мезгилде мен төрт жылдан бери жатаканада жашайм да бизде тарбиялык мындай тазалык иш чаралары жүргүзүлүп турат бир күнү майрамдык кече болуп калды ошондо биринчи курс студент кыздар балдар ырдап бийлеп жатышыптыр ошолорду көрүп кап мен төртүнчү курс болуп калды калдым ушул э, иш чараларга көбүрөөк катышсам болмок экен деген ойлор келди да студенттерге айтат элем биринчи курс болгондо биз эми мен качан төртүнчү курс болот экен деп кыялданабыз го андай дебегиле деп айтат элем себеби убакыт өтүп э, ошол күн дагы келип калат Э, эч нерсеге жетишпей каласыңар да анан э, дагы бир өкүнө турган жери убагында академиялык мобилдүүлүккө мындай анча көңүл бурган эмес экенмин да биз азыр маалымат жаңылыктар боюнча иштеген үчүн университеттин баардык жаңылыктарын билип анан академиялык мобилдүүлүк жөнүндө жазып атканда э, кайрадан ошол биринчи курс болгонумда жакшы окуп алмашуу программаларынын негизинде чет жактарга чыгып калсам болмок экен деген ойлор келип кетет ошондуктан качан качан төртүнчү курс болом деп самабастан дагы баардык мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып эгер маалыматы жок студенттер болсо жетекчиликке кайрылып баардык мүмкүнчүлүктү пайдаланса болот ош кандай гана мүмкүнчүлүктөр бар айтат го ошму учканга канат укканга санат окуу жай деп мен ошол сөздү чын экенин тастыктайт элем бул шаарлардын ар биринде мага мотивация берип тура турган сөздөр жазылган э, караган сайын өзүмдү мындай аракет кылганга үйрөтүп өзүмө стимул болуп турчу сөздөр бар мисалы мына жашоом альбом сүрөтчүсү өзүм ар бир барагына кооз сүрөттөрдү тартам бул эмнени түшүндүрөт анда бул э, менин жашоом өзүнчө бир Э, альбом анда менин жасаган аракеттеримдин баары тарых болуп калат ошон үчүн баардык нерсесин мындай кооз кылып жасаганга аракет кылам деген сыяктуу сөздөрдү э, түшүнүктү берет бул саат э, саат формасында жасап менин расписанием десем болот бул жерде мен бир күндүн ичинде эмне менен алек болом ошол жөнүндө жазылган мисалы бул саат сегизде ойгоном тамактанып макияж жасап кийинип жумушка даярданып анан жумушка барып саат он экиде түшкү тамак саат бирде сабакка барам беш жарым алтыда үйгө келем кайрадан тамактанып үй жумуштарын жасап сабактарымды карап кино көрүп анан уктоо деген нерселерди камтыйт бөлмөңүздө аябай көп кызыктар бар экен ооба дайыма өзгөчөлүккө аракет кылам бирок азыр мээрим менин кийимдеримди алмаштыргандан кийин маегибизди улантсак э бул жакта эртең менен жумушка даярданам өзүмө кам көрүп бул да үй шартында иштегенге жардам берет бул ноутбук ата энем баардык нерсени мындай окуума болгон ишиме болгон баардык нерсени камсыздап берген анан дагы сага айта кетчү нерсе менин хоббим дейбизби же эме менин мектеп учурунда жетинчи классыман тартып дневник жазам бул дневниктеримдин ар биринин өзүнчө бөлүп бөлүп ар кандай нерселерди жазып койгом анда ушул жөнүндө тааныштырып берейин э сага э, бул менин жетинчи классымдагы э, бул жерде жалаң сүрөттөр менен болгон коду менен дииим э, бул жакта болсо мага керектүү мындай бир акындардын ырларын жакшы көрүп калсам ошол ырларды жазып анан дагы мен көргөн кинолордун тизмеси жазылган бул жакта көрүп бүткөнүм мага жаккандары анан көрүүгө сунуштай турган кинолорду бул жакка жазганмын бул болсо жумуш боюнча журналистикага тийиштүү маалыматтарды жазуу менен алектенем мында дневниктеримдин эң кызыгы ушул деп эсептейм мен үчүн эмнегедир мен ошол э, нур газетасында редактор болуп иштеп тапкан айлык акчамды кайсыл жака жумшаганымды жазган отчет дневнигим десем болот биз студент болгондуктан аз эле акча керек делет го сен иштеп тапкан акчаңды кай жака жумшадың деген ата энемдин суроосуна даяр болоюн деп отчетун жазып чыккам көрсөң болот ар бир айга бөлүнгөн канча суммада айлык алгам жана канча сумманы кайсы жака жумшагандыгым жөнүндө жазылган отчет сиз үчүн жатакана эмнеси менен кызык анан жатаканада болгон кызыктуу окуялардан айта кетсеңиз жатаканада жашаган аябай сонун негизи мындай сырттагы адамдар жатаканада жашаган болбойт андай мындай деген жаман пикирлерди угуп калабыз бирок жашап көргөн адам билет деп айтат элем биякта баардык шарттар бар баардыгы сонун бир гана жашаганды билсең болду да баардык шартты ошону түзүп берген жада калса ысык чейин баардыгы бар э, бир гана жашап окуп жүргөн гана жетиштүү болот достор мына ушинтип аманалиева айдананын бир күндүк жашоосуна күбө болдук чынында өтө аракетчил өтө өжөр кыз экен кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар айта бере сен күндө жаңылыктарды канча жолу көрүп турасың тынбай эле жаңылтарды күтүп көрөм негизи туура жашоону жаңылсыз элестетүү бир аз кыйын болуп турат ооба ар кандай жаңылыктарды көрүп угуп турган өзү жакшы да ооба негизи жер бир ордунда турбайт ал саат сайын алмашып турат жаңы окуялар жаңы технологиялар жаңы адамдар жаңы жаңылыктар ошолордун баарына кабардар болуш үчүн биз жаңылыктарды тынбай көрүп турушубуз керек туура айтасыз баяса сиз аябай көп жаңылыктарды угуп келген окшойсуз туруп туруңуз азыр кезекте ош менен жаңылыктарды берели андан кийин сиз мага жаңылыктын баарын айтып бересиз ооба кечээ америкада ушундай окуя болуптур ош мамлекеттик университетинин делегациясы бухара мамлекеттик медицина институтуна барышты чет өлкөнүн алдыңкы университеттерин өткөн жаштар үчүн стипендия берилет кош жүрөк акындардын жүрөк майрамы аттуу кечеси өттү алдыда ушул жана башка маалыматтарды мен гүлбахар Ахмедова тааныштырам кененирээк тааныштырууну баштаймын саламатсыздарбы президент садыр жапаров дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинин биринчи магистратурасы менен докторантурасын өткөн кыргызстандын жаштары үчүн 50 миң доллардын тегерегинде стипендиялар каралып жаткандыгын билдирди президент өлүмүтү аттуу эл аралык стипендиялардын жаңы программасын ачуу боюнча жарлыкка кол койгондугун айтты анын алкагында дүйнөнүн алдыңкы 100 университетинин биринин магистратурасы менен докторантурасын өткөн жаштар үчүн атайын стипендиялар каралган азырынча 50 стипендия стипендияны бөлүштүрүп тұру қаралған стипендияның көлемін тандап алған университетіне жараша болот бирок эң жогорку сумасы 50.000 доллардан ашпашы керек экономика гуманитардык адистиктер бойынша дағы болот бирок артыкчылык көбірек техникалық жана инженердік бағыттарға беріледі. өлкө басшының тапшырмасы менен азырқы учурда өкмөт дүйнөнүн алдыңкы университеттери менен эки тараптуу максаттуу келишимдерди иштеп чыгууга киришкен ал окуу жайларга дагы биздин студенттер жөн жөнөтүлөт кыргыз филологиясы жана журналистика факультетинде казак таануу борбору ачылды борбор эки элдин достугун бекемдөө казак маданиятын таанып билүү максатында уюштурулган ачылуу аземге казакстандан келген белгилүү акындар факультеттин жамааты катышкан сюжеттин жүрүшүндө борбордун иш аракеттери боюнча кенен сөз болот э, сәттилик тилейм ошу мәдениеттерді жақындатуда халықтарды жақындатуда қызмет ете беріңіздер игілікке бұйырсын борбор қазақстандағы лев гумилев атындагы университетте ашылған Қырғызстаны Борборын ұтырлай ректордың демилгеси ашылды. ачылды университеті университеттер арасында достықты бекемдеу мобилдүүлүктү окуган студенттер менен алака түзүү эми борбор менен эми мисалы біз ошол астанадағы қырғызстан борбор өлкөнүн ортосунда байланыштарды күчөтөбүз буюрса анан э, дагы бир айрым жумуштар жасаганга биз үлгүрбөй калдык буюрса ошонун баардыгы жасалат э, ушул борборду казактаанын борборун биздин студенттер э, такай келип маалыматты алып ушул жерден отуруп китептерди окуп таанышып музей катары гана эмес муну кадимки баягы окуу кабинети катары биз колдонобуз деген ниеттебиз андан сырткары ошол консулдун убадасы бар биздин бир студентибизди ошол гумилев университетинде стипендиясын төлөп берип окутабыз деген алардын убадасы бар бул деген сөз мына биздин окуу жайы менен айталы ошму менен гумилев университетинин ортосунда болгон байланыштардын дагы баягы бекемделишине шарт түзөт деген үмүттөбүз канада казак улутуна тандык 200дө казак адабияты маданият тилине байланыштуу китеп сүрөттөр кутуктоо баракчалары төш белгилер улуттук аспаптар менен кооздолгон Бүгүнкү казактан орталыгына келип, катты қуанып турум, көңүлүм өсүп, рухум көтөрүлүп, еңсем тіктеліп тұр мына биз күндө көрө бермейтин казакча китептерди көрүп, мына агайларыбыздын осындай жыйнаган элдин мурасынан алган китептердин казынасын көрүп, чын керек катты қуандым бұл кітаптардың ішінде біздің қазақтың мықты мықты авторларының шығармалары бар екен ғылыми кітаптар бар екен әдеби кітаптар бар екен қазақтың әрбір жылдарда шыққан кітаптары бұрынғы кітаптарынан бастап қазіргі кітаптар да бар осынысымен құнды барлығы салалардың барлығы қамтылған екен шыны керек осындай әдебиеттерді жақындастыру арқылы халықтарды мәдениеттерін жақындастыру Э, жумуштары колго алынып жатканына кубанам иш чаранын жүрүшүндө борбордун жетекчиси түзүүчүсү дасен абдимиталип мырзахметов казак элинин акыны саят камшыгерге алматынын төш белгисин белекке берди айкөл молоева нурсултан бакай уулу ош муун жаңылыктары ош мамлекеттик университетинин окумуштууларынан турган делегация абу али ибн сино атындагы бухара мамлекеттик медицина институту уюштурган эл аралык конференцияга катышты заманбап морфология жана анын клиникалык илимдери менен интеграция деген аталыштагы илимий практикалык конференция 4-5 май күндөрү сахид зарафшан мейманканасында өттү конференцияга ош мамлекеттик университетинин медицина эл аралык медицина факультетинин окумуштуулары катышып илимий баяндамаларды жасашты иш алқағында алкагында бухара мамлекеттик медицина институту менен ош мамлекеттик университетинин ортосундагы қарым қатыштарды бекемді. билим берүү илим изилдөө багыттарында кызматташуу маселелери боюнча сүйлөшүүлөр каралган конференция бухара мамлекеттик медициналык институту менен өзбекстандын морфологдор ассоциациясынын демилгеси менен уюштурулган Ош мемлекеттік университетінде Қырғыз Республикасының маданиятына емгек сіңірген ешмер интеллектуалдық меншіктен бүткіл дүйнөлік ұйымының алтын медалының иесі ақын Атантай Ақпаров менен маданияттың мықты қызматкері ел аралық Михаил Шалахов атындағы сыйлықтың иесі ақын обончо Қотырмочо Өктөм Қалаеваның жүрек майрамы аттуу лира муза кечесі болып өтті Өктөм Қалаеваның 60 жылдығына арналып өткөрүлгөн кош таланттын чыгармачыл кечесіне Қазақстандан келген ақындар алибек шегабай саяқ қамшыгер баштаған қырғыз қазақ қалемгерлері, ош Мамлекеттік университетінің жаматы, студенттер ақын курсташтары классташтары жақын санаалаштары үй бүлөсү катышты иш чараны берген ош мамлекеттик университетінің тил жана социалдық іштер бойынша проректоры мастура Шарепова, лира муза кечеси ошмонун сыймыктуу бүтүрүүчүлөрү чыгармачыл үй бүлөлөр егіз жүрөк кош жүрөк аттарын алып жүргөн эки ақындығын чыгармачылыгына ошондой эле эле өктөм калыеванын 60 жылдық маарекесинин алқағында өтіп жатқандығын белгіледі. ош мамлекеттик университетинин мугалимдердин билимин өркүндөтүү институттун директору ташболот жураев эки акындын курсташтары экендигин айтып кечеге катышып жаткан студенттерди ушундай чыгармачыл инсандардын студенттик мезгили сүйүүсү ийгиликтери тууралуу тааныштырып келечекте ушундай мыкты инсандардан болууга чакырып өттү чыгармачыл кеченин коноктору атантай акбаров жана өктөм калыева ыр күөрмандарына басып өткөн өмүр жолу чыгармачылыктары тууралуу айтып ырларын окуп беришти акындын калеминен жаралган обондуу ырлар жаңырда ош мамлекеттик университетинин таланттуу студенттери автордун ырларын көркөм окуп беришти ош мамлекеттик университетинин жаңылыктарын бул жолку чыгарылышы мына ушундай кабарлар менен толукталды биздин социалдык платформалардан карап окуп көрүүнү улантыңыздар жаңылыктардан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар есіңде бұрынғы шығарылышта сен маған кітап оқу кітап оқу деп айтқансың ошодан кийин мен китеп окуп баштадым азаматсың учурда кандай китеп окуп атасың учурда мен азыр көрүнүктүү тилчи филология илимдеринин кандидаты нуреев тыныбек агайдын китептерин окуп жатам жакшы китеп тандасаң биз жакында эле тыныбек нуреев агайыбыздын жолугушуу угушуу кечесине барып агайдын көптөгөн китептерине күбө болдук тыныбек агай жөнүндө өмүр сапар программасынан чогуу көрөлү филология илимдеринин кандидаты профессор нуруев тыныбек эркебаевич бүгүн жетимиш беш жашта адатта бул жаш куракта өз алдынча басып жүргөнгө эле алы жетсе болду дегенибиз менен агай али кайратынан кайта элек ушул күндөрү агайыбыз чоң илимий эмгектерди жаратып ал тургай төрт тилдүү алты жүз беттен турган лингвистикалык сөздүктү басмага даярдап жатат азыр дагы эле сөздүктүн аркасынан иштеп атам Э, орысша өзбекше қырғызша қазақша төрт тілді э, төрт тілді лингвистикалық сөздік жасылды. и мұны айтпашым керек еді сыр әлі да бұл <laughs> мына жазып жазғандарым бұл болжол менен қанша бет шығады деп тұрасыз егер басмаға берсеңіз алты жүзге алты жүз бетке жетсе керек мынау сөздігін 700 жүз бет мынаусы бұл орысша өзбекше қазақша қырғызша лингвистикалық сөз әрбір тілдің терминін чечмелеп берген да мынау ақыртында бұл дағы қила ориш сөздік жазғанға қарағанда текст жазған жеңіл шыр кетеді текст жазсаң мысалы үшін илби эмгек жазсаң ал эми сөздік жазыш үшін ошо тілдегі ар бир сөздүн маанисин билишиң керек өмүрүн илимге арнаған инсан бир мүнөттү да бекер кетирбейт күн сайын илим жазуу иштеринен сырткары китеп окумайы бар ансыз күн өтпөйт дейт эгерде мен кандайдыр бир илимий иш менен әлектенбесем уақыт өтпейді сөзсіз же жазыш керек же оқыш керек ушул кейінгі кездерде чаршап қалшы болдым бирок бир саатты қарап қойып қойып бір сааттан ашырбай отырып бір саат болған соң жарым саат есалып алып қайра эмектене берем Себебі алдыда ылы қылатырған турган әлі көп Ағай өзүнүн эмгек жолын татал жана маңыздуу болгонун айтат ош мамлекеттик университетінде 32 жыл эмгектенген Бұл аралықта 5 кетеп 50 илимий мақала жазған. мен бір монография илимий монография бир бір бирөөнү ә, төрт илимий усулдук колдонмо чыгардым басмадан ал азыр студенттердің областыбыздын барлық білім бұрыштарында пайдаланып жатышат сөздік жаздым бірінші сөздігім орысша қырғызша өзбекше сөздік жаздым кийинки сөздігім қырғызша орысша өзбекше ушундай дагы сөз чыгардым кийинчерээк кыргыз тилинин пунктуациясы деген китеп чыгардым менин толгон кийинки китебим кыргыз тилинин орфографиясы жана пунктуациясы деген китебим болды себеби дегенде бул китеп бир гана окуучулар студенттер үчүн эмес керек болсо машина айдап жүргөн айдоочуларга дагы керек деп ойлойм да агай уникалдуу сапаттары менен баарына үлгү бүгүнкү маекте билимге болгон муктаждык илимдеги түйшүктөр жөнүндө кеп курду баягы кандидаттык диссертация коргош үчүн өте көп талаптар болған әлгіндей отзыв деп қояды бізше айтқанда ілми эмгекке пикир аны топтош керек қысқасын айтқанда бір эле бишкек емес ошол иш кагаздарын топтош үчүн даярдаш үчүн архивтерді қарап москвада омскіде новосибирскіде библиотекаларда отырып жүрдім кейбір уақыттарда мейманхана мейманханаға тартыш болып анча мынча мабак Э, аспиранттарды жактырчу эмес натыйжада темир жол вокзалында уктоого скамейкада жатып газетаны алдыма төшөп вокзалдарда түнөп жүрдүм агай жөнүндө кесиптештери жакшы пикирде өзгөчө өжөрдүгү эмгекчилдиги баарын таңдандырат э, түнөө көз 52 жыл болды таанышканыбызга жетимишинчи жылы студенттик кезде таанышканбыз ошол студент кезде экөөбүз бир комнатада жашап калдык кийин жатаканада анан ошол биринчи курстан баштап эле бул тыныбек өзү мындай иштелмаган уюштургуч жөндөмдүү анан илимге кызыккан жан жанекендин далилдей алды мына бир эле мисал келтирели ошо илимге кызыккан окуган эң сонун окуду эң жакшы окуду дайыма бир миң тогуз жүз токсон төртүнчү жылы февралда мен ушул факультетке кызматка алынганмын кыргыз тили кафедрасында ошол мезгилде кыргыз тили кафедрасынын башчысы нуруев темирбек эркебаевич болчу ошол киши түздөн түз менин бул жерге келишиме себепкер болгон анан ал кишинин илимий жаатын айта турган болсок Э, ал кішінің жетекшісі э, қырғыз тіліміндегі баягы корифейлерде эсептелген абдыгул жапаров агай болуп э, ошол агайдын бұл жаққа келішінен улам биздеги факультетте кыргыз тилинин кафедрасындагы э, бир топ агайлар ошол кишинин жетекчилик жактаганда нурбек себепкер болгон э, профессор азыркы профессор элчиев агай э, абдуловдун жетекчилигинде Рамалық Асамидна токуров агай дагы ошонун жетекчилигинде коргогон ал мезгилде чындыгында мындай илимге болгон кызыгуу жаштарды абдан күчтүү болчу анан ошол кишинин артында бир топ кандидаттык диссертациялар құрылғанда э, ошонун таасиринен болуш керек агай э, тилинин кафедраны жектеп турган мезгилде э, жактагандардын саны көп болуп азыркы күндө билесиңер кыргыз тилинин кафедрасындагы илимий потенциал токсон процентти түзөт он адам істей иштей турган болсо ошонун тогузу илимдин кандидаты анан доктор болуп эсептелет да бул дагы ошо түздөн түз нуруев агайдын буга тиешеси бар деп эсептейм устатым тыныбек Нуриев ағай тилчи окумуштуу чыгармачыл педагог Ағайдың 80 ашуун илимий макаласы мақаласы нече окуу усулдук колдонмосу бар Ағай факультетінде бірнеше жыл кафедра башшы декандық қызматтарды арқалады. Ағай ә, дайым жаштарга аспиранттарға өзінің кеп кеңештерин насааттарын аябайт Ағай мықты ата мықты чоң ата мықты тай ата Э, биздин сыймыктуу агайыбыз нуруев тыныбек эркебаевич агайдан биз билим алдык э, агай бизге фонетика лексикология э, предметтеринен сабак берчү сабакта агай ар бирибизге тема берип ошол тема боюнча ар бир студенттин оюн угуп кошумчалап суроо берип баалап сабак өтчү мындан ошол биз сыяктуу шакирттери агайдан аудиторияны сыйлаганды убакытты туура пайдаланганды ошондой эле агайдан маданияттуулукту сабаттуулукту тықандықты э, үйрөндүк бізге бөлінген уақыт өз соңына келіп жетті Біздің бұл шығарылышыз ош тмж телеканалдарынан жана ошондой ошмунун расмий сайтынан facebook instagram youtube каналдарынан көрө аласыздар сиздер менен мен айпери жана кесиптешим баясан болды. кийинки эфирлерде көрүшкөнчө аман тұрмыздар.